banaanbax looga soo horjeeda xirnaashaha wadooyinka ayaa waxa uu ka dhacay maanta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya faafahinta warkan waxaa inoo haya waryahayaga maxamed cusmaan maxamuud magaalada muqdisho ayaa waxaa maalintii labaad ka socdo banaanbax ay dhigayaan qaar ka mid ah darawalada gaadidleyda b l-ka ee ka howlgasha wadooyinka ku yaal magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya banaanbaxani ay dhigayaan ah, gaadiidleyda ayaa si gaar ah uga socday isgooska kilomitir for isgoyska afar iyo tobanka oktoobar iyo waddooyin kale oo ku yaala magaalada muqdisho iyagoona waddada ku xiray dhagaxaan qaar ka mid ah gaadiidleyda bialka ayaa sheegay inay ka cabanayaan lacag dheeraada ah oo lagu soo rogay iyo xirnaashaha waddooyinka caasimada soomaaliya sidoo kale gaadiidleyda bialka ee maalintii labaad banaanbax ka wada magaalada muqdisho ayaa sheegay in banaanbaxani ay sii wada doonaan ilaayo inta ay cadaalad Hay que ya. Una locura jitka. Thank you.

xin chào xin chào hỏi sao mẹ sao đi đâu đi đâu anh chị ai rồi anh chị kia này Thank you. ما هو الضامن ما في سؤال Quedal, va, sí, ya, حاولت ساعة بدور معاه آه،, آه عبد الحرام عاش الورد واكس ركبت Thank you. anku waxaan ku codsanaynaa sansa sharuland inay jidka furaan hadday ammaan rabaan jidka ha furaano adiga ammaan ma helayaanbe seeway salaamu calaykum yow wadooyinka oo magaalada muqdisho oo xiran saameyn weynii dhibaato badan ay nagu hayaan aniga waxaan ka mid ahay dadka dhallinyarada oo ka shaqayda bajaajilada waddada noo furto dowladdii ayse marna ayna soo fiirinayn haddaanahay caasiley dhib aad u fara badanaa ku qabnaa jidadka xihan iyadoo tii annaga raalli ku ah oo jidadka inaga xidhan yihiin oo haddana dawladdeenna tii aan ugu dulqaadanayno wuxuu haddana nagu soo rogay gobolka banaadir canshuuro dheeri ah mana qabato annaga hadda saaki baabuuraa wadaa darawala ahay maanta ma aboodo reerkayga inaa caaw u geeyo boqolku mise laba boqol wax ka badan aa u geeyo ninka baabuurka lahay lacagoo rabaa jidadkii waa xidhan yihiin meel walba shidaalkii waa qaaliyoobay marka guddoomiyaha gobolka asiga asigoo tii waxa noo fiirinin wuxuuna lagu soo rogay laba doolar oo yoomiye mana qabato annaga haddaanahay go gaadiid gaadiidleyda oo gobol ka shaqayso tii jidadkaa naga xiran dhib aad u fara badanaa ku qabnaa haddii jidadka noola furaayo oo jidadka ee jidadka saainaa inaa ka baxo madiina ka soo baxo aan tagaayo sanco aan ka soo noqdo aan tagaayo kaaraan gaabagodee madiina aan geli karo jidka meel walba aan mari karo diyaara iga tahay canshuurta dawladda inaa aniga dhiibo taasna waxba uma arko waxaan ahay baawurle oo ka shaqaysa xamarweene xamarweene ilaa lambar aan ka shaqeeyaa dadweynaha ku nool dhinacaan madiino ilaa bulxuwe waxay ka caawinayaan canshuurtii aan ka caawinaynaa hebel waxaana laga qaadi jira lacagooyin yareer hadda guddoomiyaha cusub markii la doorto waxaana loogugu dara canshuuraada oo dheeri ah oo baabuurta in laga qaadaya lacag oo gaaraysa afartii laba kun eh. afartii labadaas kun ma awoodna haddaana aanan baawurleeda waxaan ka tabanaynaa jidadkii oo naga cadhan hadda haddii aan ka soo baxana degmada wadajir oo kale ma soo mari karno dhinacaan camarweyne ilaa dhulkaas ma mari karno ويعني علي يا يعني ما كان دولتك مثل مركز تدكو على وغسينا لا بلا بحنا اتينا لقد جوجوا يا عشورات كان هنا سيس عنا ساك ودوين كلنا حرن ساك انا انا ودد حرن وانا كو حرن وحي تاي قاعد لي انا انا باوري خاصه قرشبويا انا يعني. او كشقيو صوبي لمبرف لو ما لنا شغل عنا انا المال لنا وقولي انه جوغان اساس كان العين نقرب ما تقانن اليوم كان انا قبل سنين هذا وحنا لسه استاقي نقول استاقي dowladda waxaan ka codsanaynaa ayadoo loo jeeda oo mar labaad haddana waxaan ka codsanaynaa waxay tahay annaga darawaliinaan nahay kirshbooye badano oo ayagana guryo oo xasuuskaad wax ka sugaaya waawada joogaan laba maalin shaqo la'aan